à tout le monde. Euh, merci d'être présent malgré les grèves. On n'est pas beaucoup, mais c'est pas grave. Donc on a voulu vous parler aujourd'hui de complexité euh, avec Claude. Donc euh, complexité, système complexe, les, ce que ça renferme comme propriété, ces systèmes complexes. Et puis surtout, illustrer ces propriétés à l'aide de modèles de simulation, des modèles multi-agents mais en prenant en fait des exemples qui sont disponibles dans la librairie NetLogo, donc une plateforme de simulation multi-agent. Euh, alors l'idée après c'est pour partager éventuellement les concepts et voir aussi euh, comment les traduire dans, euh, sur des sujets liés au système socio-écologique. On n'est pas forcément hyper spécialisé sur la question hein, des systèmes complexes, donc là c'est des choses qui sont assez connues dans la communauté qu'on va exposer, donc rien de nouveau pour les modélisateurs habitués au, système multi-agent. Alors, sans, vous gaver de, définition, il faut quand même qu'on fixe un peu les choses ensemble, donc rappeler un peu bah, de quoi on parle euh, quand on parle de système complexe. Alors déjà, il y a une confusion qui est assez euh, commune, c'est de confondre ce qu'on entend par compliqué et euh, ce qu'on entend par complexe. Donc c'est deux choses, deux notions différentes. On considère que quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui, a priori, effectivement, on a du mal à appréhender, mais qu'en fait, si on a une approche euh, un peu analytique, un peu réductionniste, où on va décomposer le phénomène, donc à la Descartes en fait, on va être capable finalement bah, de comprendre le fonctionnement, donc comprendre son intelligibilité. Donc ça c'est pour la notion de compliqué. Par contre, complexe, c'est un autre sens. Il y a cette idée que, en fait, euh, ça forme un tout qui n'est pas réductible à ses composants. Parce que, justement, il y a des liens entre ces composants qui fait que on, observe un fonctionnement global et qui est lié au tout. Et euh, du coup, à la limite, quand on cherche à le décomposer pour le comprendre, ben, finalement, on n'observe plus le même phénomène. Euh, et, donc on peut, il y a cette idée que le phénomène va changer de nature lorsqu'on ôte un, de ses composants. Donc voilà pour la différence entre complexe et compliqué. Donc ici on parle bien de complexe, de système complexe, et du coup il y a des multiples définitions de, système complexe. Et une des définitions ici, ben, ce sont des systèmes composés d'éléments qui sont en interaction. Donc cette notion d'interaction elle est centrale pour ces systèmes-là. Des interactions qui sont dynamiques, et puis qui sont organisés en fonction d'un objectif. Alors, les interactions, elles vont contribuer à, maintenir la cohérence, la structure du système, mais aussi à la faire évoluer. Donc il y a une idée d'interaction qui provoque la régulation et qui, font évoluer également euh, ce système, euh, avec également l'idée que ce sont des systèmes qui sont en lien avec leur environnement, donc ce ne sont pas des systèmes fermés. Il y a des flux, alors des flux d'informations, des flux d'énergie, des flux de matière. Donc euh, on dit que c'est des systèmes ouverts. Et donc ils sont hors équilibre. Voilà. Donc ça c'est un peu pour fixer les choses, ça sera plus, euh, plus explicite après en montrant les, les, exemples de modèles. Mais donc dans ces systèmes complexes, il y a, il y a différentes propriétés qui sont importantes et la première, c'est cette notion d'interaction. Donc, c'est des systèmes qui sont caractérisés par un grand nombre d'interactions entre les éléments qui constituent le système. Et ces interactions, ben, c'est soit des interactions directes, alors par exemple, c'est communiquer, une communication entre individus, mais ces interactions peuvent être aussi indirectes. On va interagir mais à travers le partage d'une ressource, par exemple. Les interactions, elles sont principalement locales, donc tout n'interagit pas avec tout. On interagit avec, localement avec un certain nombre de, de composants. Il y a des interactions aussi qui sont à la fois horizontales, donc entre des composants d'un même niveau, mais aussi il y a des interactions verticales, donc entre composants de différents niveaux, donc horizontales, verticales. Et puis l'idée aussi que les interactions, bah, elles ne sont, elles sont pas forcément permanentes, elles sont dynamiques, donc elles peuvent changer au cours du temps. Parfois il y en a, parfois il n'y en a pas, parfois elles se renforcent, etc. Alors, toutes ces interactions, elles conduisent en fait à une certaine organisation interne, mais sans qu'il y ait une volonté explicite d'aboutir à cette organisation interne. C'est-à-dire qu'il y a une coordination qui, se fait au travers de ces interactions, mais une coordination qui n'est pas centralisée. On parle d'auto-organisation, simplement par les interactions locales. Ça sera euh, peut-être plus explicite ensuite avec les exemples. Et cette auto-organisation, en fait, elle est renforcée ou elle est régulée par des boucles de rétroaction, ce qu'on appelle des boucles de rétroaction, donc une rétroaction, c'est un processus qui va lier l'effet à sa propre cause. Donc A implique B, qui en retour implique A. Influence B qui en retour influence A. Donc on peut avoir un renforcement positif ou négatif, donc une régulation à travers ces boucles. Ça c'est un processus qui est central dans les systèmes complexes. Cette auto-organisation, à travers ces boucles de rétroaction, en fait, fait qu'on voit apparaître globalement un certain patron ou une certaine organisation, un certain comportement global, et qui est le résultat finalement de cette somme d'interactions locales. Mais, c'est plus que cette somme. En fait, euh, on, a, on peut avoir des difficultés à expliquer clairement les causes de ce comportement global. Donc on parle de, de phénomène d'émergence, en considérant que finalement le tout, ben, c'est plus que la somme des parties, donc c'est plus que les interactions locales. Il apparaît globalement, il émerge quelque chose, un comportement, une structure, etc. Donc une, forme d'organisation nouvelle, et ça renvoie à, cette idée aussi que, que finalement le système, il, réduit son entropie interne et il augmente son, son entropie externe. Donc phénomène de dissipation d'énergie pour mieux se structurer en interne. Donc ça, ça renvoie notamment à euh, thermodynamique de l'évolution, donc un ouvrage de François Rodier qui parle de ça aussi. Et puis donc, systèmes complexes, euh, ils sont caractérisés aussi par des phénomènes non linéaires. Donc cette idée qu'en fait on a des processus avec des effets de seuil, où euh, au départ une variable peut avoir des valeurs qui changent, ça n'engendre pas une grosse modification dans le fonctionnement global du système, mais il y a un moment donné, lorsqu'on est dans une gamme de valeurs particulières, si on change d'une toute petite valeur un paramètre, le système peut basculer dans un fonctionnement complètement différent. on a cette, idée d'effet de seuil qu'on illustrera aussi après. Alors ces propriétés que je viens d'évoquer, en fait, on les observe tous les jours hein, dans la nature. L'exemple le plus commun, c'est euh, l'exemple des insectes sociaux, donc euh, les abeilles, euh, mais aussi les fourmis, les termites. Bon, ah, il y a les poissons aussi, les bancs de poissons, voire même les sociétés humaines, avec l'idée en fait que ce sont ben, des, des, insectes, des entités qui, vont interagir de façon locale avec une connaissance très partielle de leur environnement au départ, il n'y a pas de, euh, de, contrôle global qui génère l'organisation que l'on perçoit. Et euh, en général, donc, il y a des capacités cognitives assez limitées. Et euh, donc, les comportements sont régis par des règles très simples, mais globalement, il émerge un comportement assez, assez complexe, on va dire. Et donc, vous avez des exemples ici, bah, des, des, fourmis, ou bien aussi les vols des tourneaux sont euh, illustratifs de, ces propriétés-là. Une, autre façon d'exprimer ça, et peut-être pour résumer, hein, donc une, image du chat de Gueluc qui, exprime assez bien finalement les choses. Donc l'idée c'est que ben voilà, la musique, si on la prend note par note, c'est quand même note par note, c'est quand même pas terrible, qu'il émerge <laughs> globalement quelque chose. Alors maintenant, si on, que ça soit un petit peu plus euh, concret, euh, peut-être, euh, on a pris quelques modèles donc, qui sont disponibles dans la librairie des logos. je visualise au fur et à mesure. Que tu voilà. Et qui, bah, permettent d'exprimer ces ses propriétés. Il y, a, un premier modèle qui est très connu, qui est le modèle fourmi. Où en fait, donc, les fourmis ont une capacité d'interaction et d'auto-organisation euh, qui font que, euh, notamment lorsqu'elles recherchent de la nourriture, et donc qu'elles se baladent de leur nid à la source de nourriture, bah, elles sont capables finalement, par cette auto-organisation et par les interactions indirectes entre elles, de trouver le plus court chemin entre le nid et, euh, et la source de nourriture. Donc ce que ce modèle montre, c'est qu'on a bien un phénomène d'émergence, il émerge le plus court chemin, qu'on a bien des interactions, et ces interactions ici, elles sont indirectes à travers en fait, le dépôt de phéromones qu'elles laissent, donc des traces chimiques qu'elles vont laisser sur, la piste. Et puis on a aussi des boucles de rétroaction positive euh, à travers ces phéromones. Alors comment ça fonctionne le, le principe de ce modèle, c'est que donc on a des fourmis qui vont quitter le nid, des éclaireuses qui vont partir à la recherche de nourriture, qui se déplacent au hasard, Ensuite, elles découvrent une source de nourriture, elles vont revenir au nid en déposant ces traces chimiques, donc les phéromones. Ces phéromones, elles sont attractives pour les autres fourmis. Donc les fourmis vont être attirées par ces phéromones qui vont suivre cette piste. Elles trouvent la nourriture et en rentrant, ces nouvelles fourmis vont elles-mêmes déposer des nouvelles phéromones. Et donc en fait, ben, s'il y a plusieurs pistes au départ qui existe pour atteindre la source de nourriture, on se rend compte que c'est la plus courte qui va être conservée parce qu'elle va être parcourue par plus de fourmis dans un temps donné et donc davantage marquée. Et les phéromones étant volatiles, ben, finalement c'est cette piste qui émerge euh, de... Euh, voilà, cette piste qui émerge. Alors ça, on peut le, on peut le visualiser à travers ce modèle ANS qui est disponible dans la librairie NetLogo. Euh, bah, que, je vais, euh, que je vais simuler. Donc à l'initialisation, ouais. À l'initialisation, rouges qui se balade de manière tout à fait aléatoire. Et euh, dès qu'une commence à rencontrer, euh, elle revient en laissant des traces. Donc, les phéromones, c'est les traces vertes puis qui deviennent de plus en plus intensives, donc blanches. Et lorsqu'une trace est suffisamment marquée, du coup, ça, les autres l'empruntent euh, préférentiellement. de montrer les simulations si c'est juste les diapos, ça n'aura pas trop d'intérêt. Donc en fait, on initialise le modèle et vous voyez, il y a trois sources de nourriture et le nid en violet. Pour l'instant, les fourmis sont agglomérées au centre. Ensuite, on lance la simulation. Il y a des paramètres dans ce modèle qui est le taux de diffusion des phéromones et puis aussi le taux d'évaporation des phéromones. Donc si on lance la simulation, les fourmis se baladent au départ, on voit les phéromones en blanc et finalement, on va voir que c'est d'abord ce tas qui a, été, qui a été supprimé, donc c'est bien le plus court chemin qu'elles ont emprunté. Le deuxième, la deuxième source de nourriture ici qui est consommée, qui, était la deuxième plus courte, et finalement ensuite on va récupérer le troisième. Donc il y a bien des, voilà, des interactions via les phéromones, il émerge ce plus court chemin, interaction locale indirecte, et des bouts de rétroaction positive à travers les phéromones. Voilà. Alors il y a un autre modèle qui est très connu dans la même, euh, euh, avec les mêmes propriétés, des propriétés très similaires, c'est le modèle thermite. Donc, je ne vais pas le simuler ici, mais en fait, on a aussi, à travers au départ des règles extrêmement simples au niveau individuel, un phénomène d'émergence, l'émergence des termitières, donc des amas de terre, euh, à travers simplement le fait que ben, chaque termite, elle va ramasser au départ un peu de boue, que une fois qu'elle a un peu de boue, elle va incorporer des phéromones qui vont, être, qui vont attirer euh, les autres termites. Ensuite, elles vont déposer la, boue par terre. Attirer, mais ben, les autres termites vont déposer également leur boue à côté, et ce qui va générer finalement des, ces termitières. Euh, et au départ, c'est pas il n'y a pas un contrôle global, il n'y a pas la volonté euh, explicite de créer ces, ces termitières. Un, modèle, un autre modèle euh, qui est assez connu également, c'est le modèle, le flocking, donc euh, c'est appelé comme ça dans les librairies NetLogo, un modèle assez ancien qui s'appelle Boyds dans la littérature, où en fait là c'est... alors ça illustre un petit peu le, les vols des tourneaux les, phénomènes d'agrégation de nuées qu'on voit euh, chez les, chez, les étourneaux. Où, euh, donc toujours pareil, on n'a pas une volonté explicite de s'organiser, euh, que les individus s'organisent. donc il y a une coordination décentralisée, mais il y a quand même émergence d'agrégats, de nuées, simplement à travers des interactions locales entre individus avec, en respectant trois règles de comportement extrêmement simples dans ce modèle-là. Une règle liée à la séparation des individus. Donc les individus acceptent d'avoir euh, d'autres individus dans leur voisinage, mais en, limitant la densité d'individus, donc une règle de séparation. chaque individu va chercher aussi à s'aligner euh, aux autres, et donc va adopter une orientation qui correspond à la direction moyenne des voisins, et puis une règle de cohésion. Donc on a un déplacement vers la position moyenne euh, des voisins. Donc des règles très simples au niveau individuel qui vont finalement aboutir à des agrégats d'individus au niveau global. Donc au départ, une position aléatoire des individus. Ici, c'est les règles que j'évoquais, en simule. Petit à petit, il y a des groupes qui se forment, et finalement, l'ensemble du groupe suit la même orientation. Alors que ce n'était pas prévu au départ, hein, toujours cette idée de pas de contrôle global. Alors, un autre modèle qui illustre plutôt la propriété de non-linéarité. Je ne vais pas le simuler ici pour gagner un peu de temps, parce qu'on dépasse, mais euh, un modèle très, euh, très simple, où en fait on simule la propagation d'un feu de forêt dans un espace qui est composé de cellules forêt ou de non-forêt. et en fait, on se rend compte avec ce modèle que on peut avoir une densité d'espace boisé relativement importante avant cette valeur seuil, et ça aura, aura peu d'effet finalement sur euh, euh, la propagation du feu, donc sur la proportion de cellules qui vont être brûlées. Mais par contre, lorsqu'on s'approche d'une gamme de valeurs particulière, et ici c'est autour de 55% de densité d'espace boisé, si on modifie un tout petit peu la valeur de cette densité d'espace boisé, on se rend compte que là, toute la forêt brûle. Donc on a un basculement du, vraiment un basculement du, euh, du comportement. Au départ, euh, très peu de cellules brûlent, et proche d'un seuil, toute la forêt brûle. C'est un peu cette idée d'effet papillon aussi, on change une toute petite valeur. Et... puis pour terminer, alors on a mis ce modèle-là euh, bah parce que les écologues connaissent bien ce modèle de métapopulation. Ce modèle illustre un peu moins bien les propriétés que que j'ai évoqué précédemment. Mais... Donc c'est un modèle de métapopulation de Levins. C'est pour montrer en fait qu'on peut aussi le reproduire euh, sous forme individu centrée, dans un système multi-agent. où là, l'idée de ce modèle, c'est qu'on va simuler le nombre d'habitats qui sont occupés par une espèce au cours du temps, mais en tenant compte d'un taux d'extinction et d'un taux de colonisation. Donc en fait, on a certains habitats qui étaient occupés, qui vont devenir inoccupés, et inversement, on a certains habitats qui étaient inoccupés, mais qui vont être colonisés par certaines espèces. Et la colonisation a lieu à partir du moment où euh, ben, cet habitat-là est connecté à un autre habitat qui est lui-même occupé. Et la connectivité, elle est euh, définie euh, par rapport à une distance en fait, entre habitats avec une valeur seuil. Donc c'est un modèle théorique, hein de Levins, qui est représenté ici. Donc c'est un modèle qui a été implémenté par euh, Golischer ici, qui n'est pas directement disponible dans la librairie NetLogo, mais on peut la trouver sur Internet. Et où en fait ce modèle, donc, euh, je vais le... On va faire la simulation et après ce sera fini. Donc il faut que je retrouve... <clears throat> Donc ce que va faire ce, modèle-là, au départ, à l'initialisation, on a un territoire. On a un territoire où chaque point correspond au centre d'un habitat, en fait au centre d'une forêt. On peut dessiner les forêts, c'est une couche issue d'un ICG qui a été importée. Et ensuite, on peut également euh, définir la connectivité entre les habitats avec un petit... Euh, on peut faire varier ce paramètre de distance ici. Donc à l'initialisation, voilà ce qu'on obtient. Donc les liens représentent le fait que deux habitats sont suffisamment proches pour être connectés. Les points verts, ce sont des habitats donc, qui ne sont pas occupés. Les points rouges, ce sont des habitats qui sont occupés. Et puis à chaque pas de temps, ce que va faire le modèle, c'est qu'on va tirer une probabilité et on va regarder une probabilité d'extinction, on va tirer une probabilité de colonisation, et on va regarder si ces valeurs de probabilité sont inférieures aux seuils qui ont été fixés ici comme paramètres du modèle. Si c'est le cas, ben, un habitat qui était au départ euh, non occupé pourrait potentiellement être occupé, et puis inversement, un habitat euh, occupé pourrait potentiellement s'éteindre. Donc on va simuler ici le, modèle. Ce qui est représenté ici, c'est l'évolution du nombre d'habitats occupés. Pour ces paramètres de modèle, il y a finalement assez peu d'extinction au, fur et à mesure du temps. Et bien sûr, ensuite, si on change les paramètres du modèle, avec une probabilité de colonisation très faible, par exemple, et avec une distance de connectivité entre, entre habitats beaucoup plus faible, ce qu'on peut voir, c'est une extinction. Alors là, j'ai été un petit peu brusque, hein, Voilà, c'est cette idée après qu'on peut jouer sur les paramètres, qu'on peut rajouter des contraintes, tenir compte par exemple de la surface de l'habitat, en plus du fait que ça soit connecté, pour savoir s'il y a plus de chances d'être colonisé ou pas, etc. Voilà, donc, quelques modèles en fait pour illustrer euh, un peu ces, ces propriétés des systèmes complexes, donc tout simplement à partir de la librairie de modèles sous NetLogo. Juste quelques éléments de conclusion. Ce qu'on perçoit finalement, en tout cas, ce qu'on pourrait dire, c'est que la complexité, elle est générée finalement par des règles extrêmement simples, par la simplicité. Hein, au départ, quand on pense au vol des tourneaux, modèle flocking, modèle thermite ou fourmi, les règles au niveau individuel sont extrêmement simples. Mais il, il émerge un patron plus, euh, globalement plus, complexe. La complexité, ce qui, intéresse, ce qui est important aussi, c'est finalement le, les interactions et ces boucles de rétroaction. Ça, c'est une propriété qui est centrale dans ces systèmes-là, avec un effet de renforcement de certains comportements, de régulation de certains comportements, donc effet inhibiteur, activateur, et c'est ce qui provoque aussi l'auto-organisation cette notion d'émergence, quand même, malgré tout, elle est en débat. Hein, elle, est, discutée par certains avec cette idée que, ben, ok, ça émerge, mais s'il n'y a aucune cause qui peut être clairement établie, pourquoi quelque chose émerge dans ce cas-là hein, Est-ce que vraiment cette émergence, est-ce qu'il existe une émergence par nature Est-ce que c'est pas simplement, finalement, une perception qui est relative avec, euh, c'est le moine qui disait ça, donc euh, finalement la complexité c'est parce qu'on l'observe qu'on considère que le phénomène est complexe. Donc c'est une notion relative et pas forcément absolue. Mais dès lors qu'on commence à comprendre un phénomène, est-ce qu'on peut toujours parler de complexité Donc on pourra en discuter après euh, avec, Claude. Et insister donc toujours sur cette, euh, ce rôle central des liens fonctionnels au-delà de la structure. Hein, dans les systèmes complexes, c'est avant tout les interactions, les liens, et pas que les éléments pas que la structure, les liens fonctionnels. Et on peut se poser la question en écologie finalement, est-ce que euh, lorsqu'on fait des analyses paysagères en écologie du paysage, on a souvent tendance à se focaliser sur la structure du paysage, la composition, la configuration. Mais euh, ajouter cette dimension fonctionnelle et dynamique, ça semble voilà, quelque chose d'important pour les systèmes socio-écologiques. Voilà, merci.